your secrets. If you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about the every, every, every, everybody fucking boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal aquele aqui está a treinar, está-se a preparar. Já cópia do Eat training muito fácil. Goku! Are you there? Hello? Huh? King Kai? Is that you, King Kai? <laughs> the one and only. Now, Goku, listen. I'm sending you a telepathic message to warn you. There's something far more terrible than any sand waiting for you on Namek. at all costs, you must steer clear of this creature, for he leads a path of death and destruction wherever he goes. His name is Freezer. You must stay away from him. All right. Well, I'll do my best to avoid him. But I don't think it'll be easy. Continuando aqui com o treino outra vez. Agora já sabemos utilizar o Kaioken vezes 5 Eu nunca soube ganhar uma sombra. Nunca consegui. Epá, já consegui ganhar, mas epá, nunca cheguei a perceber como é que se ganha. O que é que eu tenho que fazer? Então eu carrego os botões todos a ver se eu salvo Até agora. Tenho perder todas. calhar vocês devem estar aí a ouvir o barulho das teclas. Pelo menos não morremos antes de conseguir ganhar. Já nem é mais. E agora ganhamos o Kaioken vezes 10. Yeah! It's go time. Let's get down to business. Temos aqui mais um treininho Não, afinal não temos o Kaioken Canvas velho. montanha terceira. É ah, Bora, ganhei pá. foi por pouco. Só que aqui gajo é máquina, pá. Senão, tava fodido. Yes! That was tough training. I bet I could take on any of King Kai's techniques now. Parece ali o, o Tarzan. Prince Vegeta went to planet Namek to secure the Dragon Balls. Gohan and Krillin had Namekian business of their own. They visited the creator of the Dragon Balls. Guru, Aqui foi quando the great sage revealed their hidden powers. Eles ocultaram, sim, os poderes but unfortunately, this Namekian eh. soiree must have had some uninvited guests. Frieza and his bodyguard, known as the Ginyu Force, had also landed, and they weren't leaving without the Dragon Ball. Alongside Vegeta, Krillin and Gohan put up a valiant effort, but they were no match for the imposing power of the Ginyu Force. Pessoal, vou-vos dizer uma coisa. Este jogo aqui, pronto, é a versão japonesa. porque a versão europeia vocês não viam sangue, vocês não viam aquele buraco no peito que o Satan fez ao Raditz, não viam nada disso, só aqui na, na versão japonesa é que conseguem ver isso. Agora eu reparei nisso porque quando ele cuspiu sangue, eu lembro-me de nunca ter visto sangue no... no... pronto, no jogo que eu tinha. Goku's arrival. You did very well, I'm proud. You fought hard. And now it's my turn. Fool! You think you can take on the Ginyu Force all by yourself? Well, I'm gonna give it a shot. You think you're ready for me? <laughs> ready for you? Oh, you crack me up. But enough of the comedy routine. Coitado, este gajo aqui, <laughs> o Son Goku deu cabo dele muito rápido mesmo. O gajo nem, nem viu o a passar, pá. evil. Lick this. É fazer Canadá aqui. Ó filho da puta. Que as faz, cara. Eu não sei o tem que chequear. Ai. How? Oh, uh, no one. That's wrong. that was incredible. Yeah. Amazing. That was just. We couldn't even budge him. But Goku just up and annihilated the guy. No, not him. His power is incredible. Could he be the one? Once every thousand years a Super Saiyan is born. But, but it's not fair. It should be me. I am the Prince of all Saiyans. No! Dun dun. So you've somehow managed to make it through my elite team, but now you face Captain... Can you? I am undefeated. Get ready to die. Vegeta, you take the one on the left, all right? I know that you've regained your strength since you lost your power earlier. And for our sake, I hope that will be enough. How did you know that? Set! Eu acho que aqui o Vegeta foi muito a porco, pá. No Vegeta! basou e deixou Son Goku ali à, à sorte, mano. Se o Vegeta não tivesse basado, eh, aqui o Guilherme nunca tinha conseguido ficar com o corpo do Son Goku. Whatever. agora. Tem super poderes agora? Ah, claro. could it be a, a real Super Saiyan? Ah. We both know that you can't beat me, can you? Hear me? And I'm tired of this senseless fighting. So why don't you just give up? But wait a minute. Super Saiyans are supposed to be the most powerful fighters in the universe. That's right. So maybe you're not quite a Super Saiyan just yet. But I gotta admit you're a whole lot stronger than I am, and you must know the old saying. if you can't beat them, join them! what are you doing? Change now! <laughs> Not bad at all. Kinda cozy in here. E assim, pá, que este gajo pá. I found you! So you're still alive, are you? <laughs> I should have smashed up my body more. What? and spoil all the fun. Vegeta, go ahead and finish this Ginyu. I'll take care of the winner. This won't take long. Remember, you're next, Vegeta. O Vegeta, ele foi-se curar, né? Foi-se regenerar, ou sei lá. Uh, e voltou um pouco mais forte. Ah! Ah! Ah! Caralho. Os filhos da puta deixam quase todos com a vida vermelha. Ah! Yeah! It's my only chance! I made it back. Inside me. I felt better. Son <laughs> Goku aqui já voltou para o corpo dele, outra vez. bem pessoal, acho que este episódio vai ficar por aqui. É isso mesmo, vai ficar por aqui. Pessoal, já sabem, se vocês curtiram do vídeo, deixem o vosso mega like, compartilhem o vídeo, inscrevam-se no canal se ainda não estão. Uh, já sabem que está a ver o giveaway, se não sabem, vejam o vídeo oh. onde diz giveaway, que é para, é para saberem mais. Por isso, pessoal, fui, até à próxima, não percam o próximo episódio, porque nós também não!